ලංකාවේ අපේ චූටි පැටියෙක් නියම ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරලා තියෙනවා. රටවල් 100ක් සහභාගී වුණු චෙස් තරඟාවලියෙන්. හරි? ලංකාවේ ඔෂිනි දේවින්ද්‍යා අවුරුදු 10න් 15. 10න් 15. අවුරුදු 10න් 15. ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම චූටි පැටියෙක් කියලා. අවුරුදු 10න් 15 ඔෂිනි දේවින්ද්‍යා ගුණවර්ධන. එයා ජයග්‍රහණය කළා තියෙන අවුරුදු 10න් 15 ඔන්ලයින් ලෝක යුත් චෙස් චැම්පියන්ශිප් එක එයා තමයි ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. ඒක සිංහල ඉංග්‍රීසි මික්ස් කළා මං කිව්වාට තේරෙන විදිහට මං ඕන ඉංග්‍රීසියම කියන්නම් බබා එක ඕනනම්. හරි? Online World Youth uh, Chess Championship 2021. හරි, එයා වාර්තා කළා තියෙනවා ඔන්න සන්තෝෂයි රටවල් 100ක් විතර මේකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. රෂියන් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් තමයි එයා පහු කරලා ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. ක්වාටර් ෆයිනල් එකට. මේ අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම. අවුරුදු 10කට වැඩි චූටි පැටියෙකුත් ඉතින් දැන් අපේ දැන් මේ බබා මේ කාලේ පොඩ්ඩක් මේ සම්මාන ටිකක් කරගෙන කාලයක් කියලා අපිට නේද? සම්මාන කරගෙන ඒ තව එකක් හරිද? දැන් අපි ඔෂිනි පුත්තේ ඔයාට සුබපතනවා ඔක්කොම කලින් ඔෂිනි නංගි ඔයාට සුබපතනවා මේ පැටියෝමන්නන්වාට විශ් කරනවා මැනික ඔයාගේ දක්ෂතා තව තවත් වැඩි වෙන්න කියලා අවුරුද්දාය පල්ලෑ කියන්නේ බබා ඇවිල්ලා ගත්තාම මට වැඩි ගත්තොත් වයස අපි කැල්කියුලේට් කරලා බලුවත් එහෙම අවුරුදු 40ක් විතර මේ 15ක් විතර මට අඩුවක 15ක එක වෙනසකුත් නැහැ <laughs> ඉතින් ඒ අතර තව එකක් මම කියන්නේ BBC Wildlife Photographer of the Year 2021 හරි මේ තරගේ ප්‍රදර්ශන මට්ටමේ සහ ජූරියේ විශේෂ පැවසුමට අපේ රටේ තරගකරුවෝ දෙන්නෙක් ඔන්න සමත් වෙලා තියෙනවා ජයග්‍රහණය කරන්න ජූරියේ විශේෂ විශේෂ පැසසුමක් හරිද මේ විදිහට ලක්වලා තියෙන බුද්ධිලිනී ඩිසොල් සොයිසා ගගන වික්‍රමසිංහ බුද්ධිලිනී ඩි සොයිසා ගගන වික්‍රමසිංහ මේ ගගන වික්‍රමසිංහ තමයි දැන් අර ඔයා කිව වගේම ඔන්න තව පුංචි මේ පැටියෙක් හැබැයි වැඩවලින්නම් එන ලොක්කෙක් හරි අවුරුදු දහයයි ගගන වික්‍රමසිංහ එයා මේ මේක ජයග්‍රහණය කළ තින මේ ඇවල චාරූප ශිල්පීන්ගේ හීනයක් මේ තරකට සහභාගී වෙන එක ජයග්‍රහණය කරන එක ති ලොක් ඩවන් චික්ස් කියල තමයි චූටි පැටියගේ මේ ෆොටෝග්‍රාෆික තියෙන්නේ බුද්ධිරිනේ ඉදිරිපත් කළ තින ද ග්‍රේට් ස්විම් කියලා ඉතින් අපේ රටේ චාරූප ශිල්පියෙක් මේ වගේ ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියලා තින තියෙන්නේ 2002 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ තරගයට අපිට ජයග්‍රහණ ලැබුණේ. සමස්ත චාරාරූප සංඛ්‍යාව 55000ක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද අපි 2002 කියන්නේ බබා අපි ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගන්න ඒ චුට්ටක් වගේ මම පහවස් ලහය වසර වගේ වෙනවා. ජය වේවා මේ ඔක්කොම සුබ පැතුම් මෙන්න අපි ගාන දෙනවා ඒ වට කියා ගන්න මේක සන්තෝෂේ. <laughs> හදුවතින් මාඩම්බරයි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වීම ගැන මේ දිනවල අපිට ලොකු ආඩම්බරයක් දැනවා නේද හැමදාමත් ඉතින් හැමදා වෙයි ඒක මොකද්ද කියලා කියනවනේ බබා ඒක අමාරුනේ කියාගන්න බෑනේ <laughs> ඒක ඕනේ මේ ඇවිල්ලා සමහරලාට බඹර වැල්ල ගෙහුවත් කරගෙන කාලේ වෙන්න පුළුවන් අපේ දැන් ටික ටික එන්නේ ෂැවේවා චූටි රටක් හැබැයි අපිට පුළුවන් ලෝකෙ හොල්ලන්න හොපොයම් ඉස්සරහට මෙහෙම යම් මෙහෙම යම් මේ ගැම්ම තියයි යම් කොෂන් ඉස්රහට යනකොට එකම අභියෝග ඉන්දියාව ඉස්රහ තියෙන හැප්පෙනවනේ ඒක නැත්තම් අපි මෙන්න හොඳටම කිව්වා